Awesome. Awesome. Awesome. Siapa kan Drake? Coba kita kali ini. Belum belum. I got supplies. I got supplies. Siapa kan Drake? Oh. I got supplies. I got supplies. كمبرة ماركت اللوكيشن حبيبي والله كمبرة يا قلبي طبي هنا ورا ماركت اللوكيشن ورا ال ورا الصخرة والله ما شفته ورا الصخرة هذا نوب ما يحتاج حتى نيل استنى استنى معلقين بشاربك فاتسوق Enemies ahead. Please recall me. خلي بالك واحد بالبيت ايه اللي خير ايه والله يمكن لو نطلع احسن خلص الجيم ما عاد لحد نجيبكم Watch out. Watch out. راح يرجع راح يرجع يلا يلا لا ما رجع مبارك واحد له وراك الكتاب يتصل باقي يعني باقي واحد عزيز بس باقي واحد والله انه كفو هذاك الصراحه لاعب اللي قابلنا بماجستين الثلاثه والله انه لاعب انا الشيء كف كف كف كف يا اخوي والله انك لاعب وربي انك كفو صراحة اي ملك سريع يا هودي اي ملك هو كذا اي ملك وأنا انبطح لي مش إلا أنا I need a weapon. bir her çekmiş. Please recall me. Got it. Rakam. Rakam.